Hola, yo soy el Vegas. Hola, yo soy el Wonder Video Editor, me presento acá. Bueno, ahora voy a hacer trampa y voy a decir que, que mis imágenes son a Full HD. Ja, toma eso, mucha gente me compró. Ahí tenés, Vegas, para que sufras un poco, ja. Maldito, toma fuego. Ay, no, no, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Oigan, auxilio. Ah, ahora que me acuerdo, soy inmortal. Toma ya.